Pese a la gran profesionalidad de muchos servicios, las entidades LGTB desarrollan sus actividades gracias a las aportaciones económicas y de trabajo voluntario de socios y socias. Una tarea importante es en el ámbito de la dinamización del asociacionismo, la acogida de nuevas personas asociadas y la especialización de la información.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 Así, la participación activa en la organización de la entidad ha ido produciendo nuevas ideas y actividades que aumentan la presencia social, que sea posible el apoyo mutuo que se evidencien nuevas situaciones y que se normalice la maternidad y la paternidad LGTB.